여기 두들까 여기 두들까 上です、はい、あれひげん忘れた死んだ死んだまあまだまあ男の子なんで涙が出ないですじゃあしっかり クリニック横浜にまで行ったそうです。4月3日から美月な日から。さんの森がついてサンタクロースみたいな俺の目にこ乗せるじゃないですか、乗せたらその絵面で一言ボケてください 貝柱ですか貝柱白いごめんなさい俺の雑なボケが、うん、大丈夫ごめんなさいオーバーリアクションしてしまう 熱いです。やっぱ腕が違いますね。あれさ弱いなやっぱり。最近なんか生きてワセリンパックをしたんですよ。なんか鼻の毛穴の、うん、黒塗りが取れるみたいな。で鼻にワセリン塗って。 ラップで置いて、その上からなんかあったかいタオルで1分くらい温めて、うん、までなんかクレープかなんかでワスリンと一緒に落とすみたいな、やったんですけど、うん次の日に鼻周りにニキビ4つくらてなんか、なんかもう泣きそうです。 え痛かりました一回目っていいですかあ、いいですよょうかな、 まあ、男の子なんで、涙は出ないです。b i まあ、男の子なんで、涙は出ないです。皆さん、IPL をするときは、ひげを必ず剃りましょう。ちょっとあれいけど、ちょっとあれ いです。焼ける。自面白い入れい。

痛気抜いた気抜いたんかちょっと中央に毛がありました 15パーものなんです。目がめちゃくちゃ潤ってる。潤ってる。なんか。特にありますか。なんかな。 弱弱言ってま全然ですけど、 <laughs> 八十八え？あれ？触れたことありますか。触れたことはない。こうやって逆さまにして。 車みたいな。絶対買ってると2ヶ月ぶりくらいコロナで来れませんでした。え。 あでもそんな赤くなってないですねですね、うん、お疲れ様でしたちょっとこちらでお待ちください、はい、久々の病院治療やったんですけどやっぱりまあでもだいぶね肌も落ち着いてきたっていうかこれ後ろが白いから白く見えるのかもしれないけどでまあ、オロナインパクトした時のやっぱこの辺がニキビができてるんで とこの辺はね直していけたらなと思いますはい